जो पानी से नहाता है कि जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है और जो पसीना से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं जिंदगी को जिंदगी के वास्ते रोज जीना रोज मरना